você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você. Sem você. você Pensamentos negativos na madrugada Eu te vi há muito tempo nessa batalha O motivo pra viver sempre procurava Agora te perdi, estou na estrada Como como é que eu vou viver sem você. Sem você, sem você, sem você. Sem você, sem você, sem você. Sem você, sem você, sem você. Sem você você, sem você. Eu preciso me contar.